الوباء ينتشر فزع وحظر صحي شامل توقف العالم أغلقت المدارس وانقطعت الدروس أطفال مسجونون في ركنهم الضيق قلقون متعطشون للتواصل للكتاب للدرس للعب وللمعرفة في هذه الأثناء كرة نارية تسافر حول العالم وتحط الرحال في كل مكان إنه أفلاطون صديق الأطفال الذي آمن بقدرتهم على التغيير وعلى ابتكار الحلول في هذا الفيديو القصير سنسافر مع أفلاطون لنعرض عليكم البعض من إنجازاته في تونس لتحدي أزمة كوفيد-19 من أجل هذا الغرض أنشأت إندا العالم العربي صفحة إندا كيدز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي فضاء افتراضي يجمع بين الأطفال والأولياء المربين الهدف منه هو سد الفراغ الذي خلفه انقطاع الدروس وترغيب الأطفال على الإقبال على الدرس من أجل هذا الهدف صمم فريق إندا رسوما كرتونية بعنوان أفلاطون يتحدى الكورونا تساهم في توعية الأطفال بدورهم في مقاومة الوباء كما عمل الفريق على ترجمة فيديوهات أفلاطون باللهجة المحلية بالإضافة إلى أننا وظفنا سلسلة قصص كلاسيكية مثل الأمير الصغير والغراب والثعلب على شكل بودكاست باللهجة المحلية التونسية وذلك لترسيخ قيم الحوار والمشاركة والتعاون التي يعمل على تأسيسها برنامج أفلاطون بالإضافة إلى أن مدربي أفلاطون استعملوا هذه المادة البيداغوجية لتنشيط دروس أفلاطون الافتراضية طيلة فترة الحجر الصحي الشامل وقد كانت هذه الدروس فرصة للأطفال من جهات مختلفة للتفاعل فيما بينهم ومشاركة أحاسيسهم وأفكارهم لقد كانت فترة عصيبة أطفال محتجزون والعنف العائلي ينتشر الأولياء عاجزون بين واجب الوظيفة وواجب رعاية أطفالهم وللمساهمة في التخلص من هذه العزلة نظم فريق إند العالم العربي برمجة صيفية خاصة بأطفال الأحياء الشعبية في تونس العاصمة استمرت لمدة ثلاثة أشهر أدمجنا فيها برنامج أفلاطون وشارك فيها ما يقارب المئة طفل استفادوا من محاور البرنامج عرض الأطفال ما تعلموه في حفلة اختتامية بحضور الأولياء وبعض الشركاء المحليين الذين ساهموا بهبات مثل الكتب والألعاب وغيرها وتمثل العرض في لوحات فنية توعوية وظف فيها الأطفال معارفهم بطريقة مبتكرة عروضا مسرحية وغنائية ولوحات راقصة وقصصا هادفة من تأليفهم ولأن أطفال أفلاطون هم أطفال مبادرون نظموا حملة تضامنية في المدارس الابتدائية بولاية القصرين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية وقد زار أصدقاء أفلاطون الصغار 17 مدرسة ووزعوا مواد الوقاية من أقنعة ومواد تنظيف وتعقيم وقد استفاد من هذه الحملة ما يقارب 700 طفل تزامنا مع هذه الأحداث قامت منظمة إندا بأنشطة مناصرة لدمج أفلاطون في البرنامج التربوي الوطني وعلى الرغم من تعثر الدروس وتعطل جميع الأنشطة في المدارس آمنت وزارة التربية ببرنامج أفلاطون وواصلت تفعيل الشراكة مع منظمة إندا العالم العربي وذلك بتحفيز المربين لمواصلة الجهود مع أفلاطون 33 مربيا ينشطون بمقاربة أفلاطون في 33 ناديا في 33 مدرسة في كل من القصرين وبنزرت و600 طفل وطفلة مشاركون في هذا البرنامج انتهى وقت التحدي ولكن شعلة أفلاطون لم تنتهي ولن تنتهي تواصل عند العالم العربي وشركائها المحليين في نشر البرنامج في تونس من أجل طفل مواطن ومبادر للمستقبل